Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор вот такой вот медали за укрепление боевого содружества СССР. На первый взгляд ничем не примечательная медаль, выполнена она из тампака золотистого цвета. Колодка у нас простая, однослойная а с алюминия. В центре у нас идет пятиконечная звезда с красной эмалью, с щитом с надписью «За укрепление боевого содружества СССР». По сторонам у нас идут лавровые листья и мечи. На реверсе медали шероховатость такая вот выполнена. Как я уже говорил, ничем не примечательна, на первый взгляд, медаль. Но опытные коллекционеры знают, что она достаточно редкая. К примеру, вот орден знак почета выполнен из серебра полностью. Причем еще не простой модификации, Разновидность плоский реверс. Или вот такой вот красивый орден Октябрьской революции трудовая слава. Все они, эти вещи, дешевле по цене, чем такая вот простая вот медаль. К примеру, вот такой вот орден «Дружба народов» сложного производства, состоит из трех частей накладных. Такая вот колодочка у него. По цене, как такая вот медаль. Или вот медаль ВДНХ золотая. Выполнена из золота, с номером. Номер сейчас, чтобы он был виден. 2446. Плохо видно. Также по цене приблизительно как вот эта вот медаль. Вот такая вот непростая вещь фалеристики. Всем спасибо за внимание, всем пока.